доброволец съм за, в, за земята от а, много отдавна. Ние се шегуваме, че има и ветерани за земята. По принцип съм от ветераните, а сега помагам на младите. Младите си търсят ветеран <laughs> да им помогне. А, така че да, с това се занимавам и отговарям за доброволците, да ставам като ветерани за земята. И още по-напред. <laughs> Казвам се Александър Иванов, Пловдив. Бях много очарован от uh, Waste No More и от uh, техния нов продукт, който включва зеолит в почвена смес, което е нещо изключително иновативно и много интересно. Айляк um, бирата няма как да ни бъде спомената. И като цяло всички, всички имат някаква стойност, всички са интересни. Просто това са нещата, които ми направиха първоначално впечатление. Бях много очарован. Добре, нещо пожелаваш на за земята? да я пазят. Валери съм аз, Пазарджик, но живея в София. В принцип по образование съм японист, но от известно време изработвам аксесуари от плат. Използвам рециклирани платове и част от тях влагам в своите аксесуари. Всъщност се запознах с организаторите на един от фермерските пазари и покрай това всъщност се заговорихме, че ще има, има фестивал на зелената тема и че аз ще мога да се включа в него. пожелавам им да имат все повече и все по-успешни инициативи и голяма част от населението в България да научава за тях и така изгледната идея да бъде все по-поета от всички. Аз съм, аз съм Жоро, правя бира и ляк. Година и половина сме действаме и вече имаме, може би, яки бирички. И съвсем случайно имаха штанд в лоето на университета и аз заинтересувах се, дадох си данните, те ми пращат имейли, когато има някакви събития, а, който има възможност, помага. Ами... Пожелавам им все повече хора да се присъединяват така към техните хубави инициативи и да се разпространява повече. Много приятна енергия, която мисля, че се запази. Надявам се, че сега и при млади се усеща. Има преди при млади за земята се усеща. или кутийки на ден, нали? Да. Не, няма значение, но аз средно на ден намирам някъде около 40, 50 кутилки или кутийки на ден, нали? Да. Не, няма значение, но това си е дефицит. Thank you.